жетінші қараша күні индустрия және инфрақұрылымдық даму экс вице министрі тимур тоқтабаев ұсталған еді бұрынғы шенеунік қызметін асыра пайдаланып пайдалы қазбалар қоры белгіленген кен орындарын жеке кәсіпкерлерге берді деген күдік келінді яғни кен орындарын сату бойынша ешқандай аукцион өткізбеген құжаттарды бұрмалау арқылы жасырып қалған осылайша тоқтабаев мемлекетті қазынаға түсуі тиіс ондаған миллиард теңгеден мақұрым етіп отыр артынша антикор экс шенеуніктің және жақын туыстарының атындағы мүлкі тәркіленгенін хабарлады видеода көріп тұрғандарыңыздай жемқорлықпен күдікке ілінген экс шенеуніктің қымбат маркалы автокөліктері мен жылжымалы және жылжымайтын мүлкі анықталған айта кетейік қазіргі уақытта бұрынғы вице министрге қатысты тергеу жұмыстары жалғасуда